Willkommen seid ihr, Nacht mit deinem Sternwagen. Hör, was das Herzchen sagt. Wir müssen auf der Stelle nach Yorkshire aufbrechen. Aber Henry, ist dir ein Fall, dass wir jeden Donnerstag um halb sieben zum Schach verabredet sind? Zum Teufel mit der Lehrer. Zum Teufel mit dem Wagen. Zum Teufel mit den Schotten. Aber da hat meine Majestät uns Material und so und zwar schleunigst. Wir können nicht an den Eindruck, bis Boah, wir wollten eigentlich... Äh, Nur unsere Pflicht holen. Haben wir Sie eingeladen, Mister... Ein Irrer? Nein, Mr. Plappa! Bloß weg hier! Nili! Oh, was ist denn passiert? Ich glaube nicht mal, niemand Max verschwindet! Mein Herz nicht? Nein, die Max war nicht geschlagen. Gesetze! Andersrum, andersrum. Mach ich das nicht aus, Terence. Lass die Bilder von dir, inkarniertes Würstchen! Lass die Fläche dich ab! Wir werden uns überlegen, ob wir ihn mit kleines Haar zusammenbringen. Nein, Mama! Tu mir das nicht an! Es ist gemein und bestimmt brutal! Das kann auch reizvoll sein. Bitches, Sie Schlitzohr! Was haben Sie mir zu sagen? Nichts, ja. Ach, nein! Hat der Shit eigentlich gegen mich. Ich hab doch niemandem etwas getan. Ach, Vorsicht! meines Kommens kennen Sie. Ich müsste Albert abholen. Nicht der Arme. Aber ich habe nichts mit der Sache zu tun. Befehle ihn, Millie zu begleiten. Sei Sie ein Mann. Sir, äh, ich möchte mein junges Leben noch nicht verlieren. Im Ernst? Ja. Mhm. Luft nicht erfahren, wer Sie sind. Willi, weißt du, was diese Flasche über unserem Keller verloren hat? Ich wollte jetzt grüßen mal lachen, weil ein Ausländer einen Witz gemacht hat. Jetzt bringen Sie nicht nur Ausländer mit dem Spiel. Geh mal. Dann schlage ich vor. Wir überschlafen die Sache erst einmal. Wir können uns auch nicht verlassen. Will Sie entschuldigen? Hopkins! Mr. Hopkins! Ja, natürlich.